babeqeda kudla njengomndeni wakonyamboza bexoxa kukuhle kudelile nangokunyamboze esebaphendukela esiswini njengotshwala esebazekela indaba ezibacoba amathambo akekeze nazo-ke unyamboze simuzwe bethobeke yebo akudluselera imoto esemva kwakho kanye nefoni yakho aze ngafa uboma wethobekile ongithathele noma yijuice lapha ekishini yebo yini ebo le nto encike othobekile sisimali ah thobekile yebo utheni ngokwazisa ngesandla sakho ngiyaxolisa yeyakhe hey bo yangose amehlo akho ayagija asengabathobekile ngiloke ngibokitv ye mamdlunkulu azahluphengeohlulwa yintoni kwasekuqaleni uba uthathe isosi ya thobe hamba uphumula manje ntombazana hamba iza kum thatha mntanam unibeke kakuhle engo he usewatatazela ke kwathi mna kuthobekile ahlwane ningamfazi banithi ingoba ndingabona ukuthi ikhathele ilambile kahle kusukele ekuseni yona imili yona ikhatha le ayinakazi kuqatha ukuyenena ekhaya namficele ekhaya balethiwa yimina le khaya ima wena mdlunkulu uthobekile wazi uzoba lapha endlini xa kundim nawe kubani wamzi zapha endlini awuzume mandithi uthobekile eze kum wena uzomthethela uyakhokhelwa ngubani ndim ngathi uyalinanta nguloo ndim ophatha imali zalapha kule ndlu awu baba Ubungasho ngona ukuthi bocela ukubeka amazwi ambalwa emva kwesidlo sasemini. Hawu. Nyambozo. Uyakhuluma umamchunu. Hayi hayi. Kutena nangxamisa utata. Yo hayi khanime kancinci. Yo. Ah ah. Ya makhosikazi ami. Eh ngiyanizwa niyakhuluma niyaphikisana. eh yebo ikhona ingxoxo impela bengithi ngifisa ukuthi eh sithi kuyidingida nani eh lapha nginesicelo makhosikazi angazi noma nizosamukela yini isicelo sami ngithi uJob unakho konke nje angiboni ukukhona angakudinga kanti futhi ngiyazi ukuthi ubawe mina ozomzalela indlalifa hayi kanti mamchunu ke kukhona ukuthi ube nayo yonke into impela kodwa uyakwazi futhi ukuthi ulidinge usizo lomunye umuntu akusho ukuthi phela monakho konke usizo lomunye umuntu osalidingi usemhlabeni la asilazi kusasa lisiphathelene hey hayi lukhulu liyanyelela kaze sekuyini-ke manje lokuba bafuna usitshela yona macele wasuthula nje wena awufisi yini ukwazi ukuthi uba uzothini heyi wemazondi uyayibona into eyizowuphuma phakathi latata yona ndiyayirhalela qha iyandisolisa ngathi intle imbi kodwa ke mamdlunkulu kuthi mvele ngalo ngumazini xa amazwi wakhe sewelapha sube sekutheni ndiyayiqala ke phofu wena amazondi kwa le meeting enje kaloku thina asifane sibizwe yanamhlanje inkulu into kuyo mandla inkulu Ohe. Hayi. Hayi ke mamacele. Ukuthi awuboni Ntomi kusekude phambili. Yazi Musi awukwazi ukufunda incwadi ivaliwe ngoba awazi lutho Ntomi. Kuyacaca ukuthi khona ozokwelama. Awucabangeke mina. Sengizola ngiyoma khosikazi amangaki. cabanga lobo buhlungu benhliziyo yakuphela uba utandokazi angishilo ukumbose lo kodwa la mazwi akho angizwisa ubuhlungu engingakaze ngibuswe shuthi kuyacaca ukuthi khona futhi omunye ozoselana idabukela intandokazi izolanywa nguwe mnakwethu kwabakanje kwaphinda futhi sisolwanya umacele kwaphinda kwabakanje usuliphinde kusho kuyacacayo ukuthi baba thina hayi asikwanelisi impela kodwa ke baba ngisithobe phambi kwakho yabona kulela gumbi olala nale nomacela okwakwengilami sengiyabuyela kulona hayibo usuthini ke manje ntombi awukwazi phela ukuyenza leyo nto uma ngabe ubuyele egumbini laba banami ngiyabuyela habe ayihambi kanjalo shouthi phela kuyacaca ukuthi ubaba useyolala nathi sonke lapha kuleyanje ngoba nami ngeke ngivumele ukuthi wena uhambe uyolala nobaba khona ndingenaphi uba wawuzolanywa amakhosikazi amangaphi kaloku umandla nkulu ayo ndinoyathi utata angabambeki ahambe fiquza ifuna wekuntu and wena mazondi ithi into yakho sisi andibacaka uba nyhanyhange ngoku hayi nawe mfazi uyathetha uyathetha ayivanga le nto yotshoyo uthini uthini ya <laughs> uyamuzwa yona indlela akhuluma ngayo ukhohliwe ukuthi ubaba lo silima phela siyabona ukuthi lentoimake nawe ndisisilima iyacaca ntombi esisi uthi kunjani le nkulumo ezokhulunywa unyambo sekisho inja isilima sitheni sithetha ngesilima mna uthi isilima sitheni isilima nguwe ya kwa uba nguthandokazi okuzawuphela nya nya anthule anthule anthule baba uyabona nje sonke manje la endlini sijuluke simanzi sifuna ukuzwa ukuthi uthini osicacisele ngempela Makhosikazi ngiyalizwa lokho enibambisana lana nexabana kona angikuthandi lokho enikwenzayo la emzini wenyambosi eh makhosikazi lokho enikwenzayo kungihlaza nokungehlisa isithunzi ayenziwa loo nto leyo nimemeze la emzini wami ayenziwa nje loo nto lekhaya ayenziwa ke baba tata eh, eh, siyaxolisa ngiyabosa ehe ngiyabosa ya nkosikazi ndiyakuva ke uthetha ngesithunzi ya ewe sona isithunzi isidingo sakho ya ya siyasehlisa kodwa-ke wena uthi ngesisetho sehlisayo ya lapha-ke makhosikazi um eh, engimcelele eh, kona ukuthi um <clears throat> nize lapha sizobhunga ngalolu daba um bengifisa ukuthi um nginazise ukuthi um sengidinga um ukuthi ngandise umndeni yabona ukuthi xaxa kancane angishiya ntombi yamkhulu ngithi ukwana okanye bona ukuthi hhayi ithuba athunywa hayi ngibase ngishilo ngifisa ukuthi nithukwayo kodwa uke wayicima le othetha kuba mna ndizofila njani ngayo Eh makhosikazi ke njengoba nginibizile ukuthi sibhungeke la sikhulume ngalolu daba. Eh njengoba sengishila ukuthi ngifuna ukwandisa umndeni. Eh ngifuna eh ukuthi eh ngithola unkosikazi wesine hle ngiyalinganisa ngifuna unkosikazi wesine hayi ke baba azokwandisa umndeni usho ukuthi khona vele othandana naye noma vele baba angizwa angizwa ngempela makhosikazi wemamthuli isobhala lento ubaba usuke egosha usikhona usafika mbona lapha Bacisa ba, usubone ba. Kahleni makhosikazi, eh umuzi wami lo. Angifuni ukubambisana nokuphikisana. Uyabona mina mase ngikhulumile, alikho elinye izwi ezophinde likhulume ngaphandle kwelami. Ikonyambose la, sengikhulumile akasekho obuya khuluma. Nyambose. Wakhuluma. Kodwa phela mina wami ngaphela phela phela. Sengithi uba ke ngunyani nyani nyani. Uke wangicinga. Yebo, ngicinga. kuba mna ndizofila njani ungandihloniphi kwakho nyambose eh, kuzengakuzwa zwiti kodwa kuthini uzoyenza khona nto ndikwenze ntoni nyambose yini le ngaca kuba nyanyana ayikwanelisi ngam hayi hayi macela hayi ungakhali nkosikazi wami kanti yabona njengoba kade uqhubeka nje udla into ezimnandi ukukhululeka akukho kuzona kuzoqhubeka kube njalo nyambozi kumazondawo zangumjobolo kanti-ke ntombi kuyaphela kuba umntandokazi lokho nje kwazi kususela namhlanje lokho kuwena akuphathisa okweqanda nakumina ngangiyiqanda ntombi kodwa buka manje ngikephi wena ophethe zonke izinto silawula wena kuyimanje uzolala endlini kahleni baba ya yeah. nami nginesicelo soba ngibuyele elawini lami hayi hayi hayi ngeke kwenzeke lokho nkosikazi ngakwakhelela khilaho lapha ngaphandle kumele uhlale elawini lakho tababa uhlezi ungidibhalisa njalo uhlezi ungiphoxa lalela mamchulu unkosikazi omdala lekhaya funeka uhlale wena elawini lakho wedwa awungaphazanyiswa ilutho nkosikazi eh uhlale wedwa nje ukhululeke ushawe umoya ngoba wena unkosikazi osemdala impela ngiyangoza kusikazi kodwa uye wandicinga kuyo yonke le nto yenzayo uye wacinga ubana mna ndizofila njani ngayo yonke into kanti ndikwenze ntoni ngiyambosa yintoni le ngale ndikwenze yona ecaka uba nyanisongazoncindikise ngento ebuhlunga ngako umfazi wesi-four ndizoba yintoni na kodwa phana mbe ndinesicelo nyenam so kuba nami ngibuyele laweni lami phela leli lokuqala ngihlasakha eh, nomuzi ngiyacela baba buyele laweni lami eh, <laughs> uyajabula ntombi nami ngangiyiqanda ungekafiki nyambosi uma lekwafika wena angiseyilutho kunyambosi kwamele u-understande le ntombi ukuthi lozayo uyena ozobe la unyambosi wena le kude ntombi mhm injalo phela awuhlali nje la once kwafika omunye wenu uyasuduka mhm